እሺ አሁን ከ diode እንጀምራለን diode ማለት ይሄ ነው። አብዛኛው አብዛኛው የኤሌክትሮኒክስ device ላይ ሁሉም ጋር ማለት ይቻላል የምታገኙት እቃ ነው እና እነዚህ የማሳያችሁ እቃዎች አጠቃላይ ሁሉም ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ ቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል፣ Geepas ሊሆን ይችላል፣ ቻርጀር ሊሆን ይችላል፣ ሁሉም ጋር ታገኟቸዋላችሁ። ስለዚህ በደንብ ልትከታተሉኝ ይገባል ባህሪያቸውንና ጥቅማቸውን አስረዳችኋለሁ። አሁን ይሄ diode ይባላል። size ኡ ትልቅም አለ ትንሽም አለ። ጥቅሙ ምንድነው? የዚህ ኤሲን ወደ ዲሲ ነው የሚቀይርልን። AC voltage ን ከቆጣሪ የመጣ AC voltage ን ቀጥታ ወደ DC ይቀይርልናል ማለት ነው። negative እና positive አለው። ይቺ ቀጭኗ ነጯ መስመር negative ነች። ይሄ ጥቁሩ part ደግሞ positive ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቦርዳችን ላይ ስንሰካ ይህንን የግድ ታሳቢ ማድረግ አለብን ማለት ነው። negative በዚህኛው ጋር አለ፣ ይህንኛው ሙሉ ጥቁሩ positive ነገር ማለት ነው። ስለዚህ diode ኦች እነዚህን ይመስላሉ። ሌላ capacitor capacitor ደግሞ store የምናደርግበት ነው። የተቀበልነውን ከ AC ወደ DC የተቀየረውን diode ይቀበልና store ያደርግልናል። ከዛ በበለጠ filter ያደርግልናል ማለት ነው። የ capacitor ም ልክ እንደዚሁ ነጩ መስመር negative ነው፣ አንዱ እግር እዚህ ጋር አለ። ይሄ ጥቁሩ part ደግሞ positive ነው። capacitor ን voltage የምንለካው በፋራድ ነው እና እዚህ ጋር ጽሁፍ አለው ማለት ነው። 220 ማይክሮፋራድ 400 ቮልት እንደየሳይዙ ይለያያል። 2200 ማይክሮፋራድ በ35 ቮልት። ስለዚህ ይህንኛው ቮልቱና ፋራዱንም ማየት አለብን ማለት ነው። ሌላው ቀጣይ የማሳያችሁ ትራንዚስተር ነው። ትራንዚስተሮች ሶስት እግር ናቸው። ብዙን ጊዜ ከሶስት እግር ከበለጠ IC ነው የሚባለው። ነገር ግን ትራንዚስተሮች ሁሌም ሶስት እግር ናቸው። እንደየ ጥቅማቸው ቁጥራቸው ይለያያል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ለሬጉሌት ይጠቅማል፣ ለአምፕሊፋየር ይጠቅማል። ትራንዚስተሮችን ለሬጉሌተርም ልንጠቀማቸው እንችላለን፣ ለአምፕሊፋየርም ልንጠቀማቸው እንችላለን። just audio ን amplifier ለማድረግም ትራንዚስተሮችን እንጠቀማለን። ቮልቴጅን ስዊችንግ ለማድረግም ትራንስተር እንጠቀማለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከ capacitor ያለፈውን ቮልቴጅ ትራንስተሮች ይቀበላሉ እነሱ ስዊችን ካረጉት በኋላ ነው ለሌሎች እንትን የሚለው ማለት ነው። እና ሁሌም ማወቅ ያለባችሁ IC ከሶስት እግር በላይ ነው። ትራንስተር ደግሞ ሶስት እግር ነው ማለት ነው። ልክ እንደየ ቁጥሩ ይለያያል። አሁን ለምሳሌ ይሄ ዲ 555 ይላል። ይሄ ለ switching ነው የሚጠቅመው። ሌላው IC አለ። ከሶስት እግር ከበለጠ IC ነው ብያቸዋል። አሁን ይች ለምሳሌ vertical IC ትባላለች። ለቴሌቪዥን ነው የምታገለግለው። እዚህ ጋር mica capacitor አለ። እነዚህ mica capacitor ኦች ለ high voltage ነው የሚጠቅሙት። ኒዎች እንትን የላቸውም polarity የላቸውም negative positive የላቸውም ተቀያይረው ቢገቡም ቦርድ ጋር ችግር የለም ማለት ነው ይሄ ደግሞ እዚህ ያለ mica capacitor ይባላል ይህም ይህም ልክ እንደዚው ለፍሪኩዌንሲ ፊልተር ነው የሚጠቅመው እዚህ ጋር inductor አለ inductor AC protection ነው AC protection ምንድነው frequency filter ያደርግልናል የመጣውን ቮልቴጅ ስቶሪ ያደረግና ለቀጣይ ዳያዶች ያስተላልፍልናል ማለት ነው። ይሄ power supply ደግሞ ለቴሌቪዥን ብዙ ጊዜ IC ዎች ቀይረን ትራንሲስተር ቀይረን መልሶ የሚበላሽብን ከሆነ ይህን high voltage ይህን power supply እንጠቀማለን ማለት ነው። ይህ power supply የሚጠቅመን ለቴሌቪዥን ነው ብዙ ጊዜ። እዚህ ጋር ጥቁር አለ negative ቀይ ያለ positive ማለት ነው።